abian da baiona miarritzeko amargarren biltzar nagusia, bagara bagoaz leloarekin. Bi egunez, ekainaren amaseian eta amazazpian, aurreko biltzarrean hartutako erabaki nagusiak berretxi eta horiek garatzeko erabakiak hartuko ditugu. Ba, biltzar nagusi honetan, ez, proposatzen dugu do pasatu nahi dugu idazkari nagusi bat izatetik bi izatera, gainera beti bermatu soietako bat emakumea izango dela eta pixkate eh, ikusten genuen horrek ekartzen zuela eraldaketa bat, egun daukagun iruditegi horretan, ez, ekartzen duela beste eredu kolegiatuago bat, partekatuago bat, eh, feministago bat. Lehen egunean, borroka, borroka eta borroka izan dugu ardatz. Kurtxo honetan zehar, eun lantoki baino gehiagotan grebak deitu eta kalera atera gara. Kalean gaude, lan eskubideen alde, enpleguaren defentsan, diskriminazioaren kontra. Agindu genuen eta bete dugu, Abian da, borroka ziklo berria Euskal Herrian. Asieratik eh, lab sindikatuaren asmoa izan da nazionalki antolatua izaitea eta urratx hori egina izan da 2000 garen urtean. Eta ogoita bi urte eta gero biltzar nagusi hori Ipar Euskal Herrian egitearena lehen aldikot, oino beste urratx bat egiten ari gira eta erronkei berriai erantzuten ere bai. Borrokak merezi du eta borrokan jarraitzeko asmo betez bildu gara baiona miarritzen. Azken bost urteetako kudeak eta txostena onartu dugu hau batez, eta laben ardatzak, erronkak eta lanildoak finkatuko dituzten erabakiak hartuko ditugu, biltzar nagusia bukatu bitartean. Bagara, bagoaz!